नमस्कार मी डॉक्टर अनुजा केळकर ही मानसोपचार तज्ञ आहे मी आज तुम्हाला इन्सोमनिया म्हणजे निद्रानाश याच्याबद्दल माहिती व त्याची उपचार याच्याबद्दल माहिती सांगणार आहे इन्सोमनिया म्हणजे निद्रानाश याला सर्वसाधारण भाषेत आपण स्लीपलेसनेस किंवा झोप न येणे असे म्हणतो इन्सोमनियाचे मुख्यतः दोन कारणे आहेत एक म्हणजे मेडिकल प्रॉब्लेम्स म्हणजे शारीरिक आजार जसं थायरॉइड आर्थरायटिस किंवा डायबिटीस इत्यादी किंवा सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स म्हणजे मानसिक आजार जसं सिझोफ्रेनिया डिप्रेशन एन्झायटी पॅनिक इत्यादी झोप न येणे हे एक लक्षण आहे जे टेन्शन स्ट्रेस म्हणजे ताणतणावातून निर्माण होतो कधी कधी स्ट्रेस वाढल्यामुळे त्याची तीव्रता वाढत जाते आणि मानसिक लक्षण दिसू लागतात ज्याचं परिवर्तन मानसिक मध्ये होतं काही लोकांना वर्षानुवर्ष फक्त झोप लागत नाही हीच तक्रार असते बाकी त्यांना काहीही प्रॉब्लेम नसतो इन्सोमियाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत जसं उशिरा झोप लागणे काही लोकांना त्यांची वेळ अकराची जर असेल तर हळूहळू करत दोन तीन तास त्यांना लागतात आणि साधारण दोन तीन तासांनी त्यांना झोप लागते किंवा शांत झोप न लागणे किंवा झोप मधन मधन उघडणे किंवा लवकर सकाळी जाग येणे दीड ते दोन तास लवकर जाग येते आणि मग झोप लागत नाही त्याच्यामुळे झोपेचं समाधान होत नाही त्यांना शांत वाटत नाही आणि मग दुसऱ्या दिवशीच्या दिनचर्येवर त्याचा परिणाम होतो म्हणजे चिडचिड होणं लिथार्जिक वाटणं कमजोरी वाटणं प्रसन्न न वाटणं हाय त्रास टाळायचे असतील किंवा झोपेचा प्रॉब्लेम त्याची तीव्रता कमी करायची असेल तर काही झोपेचे नियम पाळणे गरजेचं आहे ज्याला स्लीप हायजीन असं म्हणतात मी आता तुम्हाला स्लीप हायजीन बद्दल काही सांगणार आहे पॉइंट नंबर वन झोपेची आणि उठायची वेळ पक्की करा जर रात्री अकरा वाजता तुम्ही झोपणार असाल तर अकरा वाजताच झोपा सकाळी जर तुमची सहाची वेळ असेल तर सहा वाजताच उठा कमीत कमी सहा ते आठ तास झोप झाली पाहिजे मला बरेच पेशंट्स माझे सांगतात की डॉक्टर आम्ही सहा आठ तास आमची झोप पूर्ण करतो पण वेळ फिक्स हवी असं नको की रात्री दोन तीन वाजता झोपलं आणि सकाळी दहा अकरा वाजता उठलं पॉइंट नंबर दोन चहा कॉफी इत्यादी स्टिम्युलेंट्स किंवा अल्कोहोल निकोटीन म्हणजे तंबाखू याचं सेवन झोपेच्या वेळेस टाळावे पॉइंट नंबर तीन झोपताना स्वच्छ कपडे स्वच्छ चादर बेड आसपासचं वातावरण स्वच्छ हो पॉइंट नंबर चार प्लेझेंट म्हणजे प्लेजर झोपताना प्लेजर असावं आजूबाजूला गोंगाट किंवा टीव्ही लागलाय गाणे वाचतायत किंवा लोक गप्पा मारतायत तर अशापेक्षा शांत वातावरण असणं फार गरजेचं आहे पॉइंट नंबर पाच झोपताना पुस्तक वाचणं किंवा फोनवर बोलणं किंवा टीव्ही पाहणं गप्पा मारणं किंवा झोप येत नाही म्हणून फिरत राहणं हे टाळावं पॉइंट नंबर सहा जर झोपेचा प्रॉब्लेम असेल तर दुपारी दोन ते तीन तास काही लोक झोप घेतात किती झोप कंप्लीट व्हावी पण असं न करून दुपारी फक्त वीस ते पंचवीस मिनिटं वामकुक्षी म्हणजे डे टाइम नॅप घ्यावा तर या गोष्टी आपण जर पाळल्या म्हणजे स्लीप हायजीन पाळलं तर आपल्या झोपेचा प्रॉब्लेम त्याची तीव्रता कमी होऊ शकते याच्याबद्दल तुम्हाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही मान्सूनच्या तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकता ते तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करतील books.